Komanda. Eh? Umeona hii clip kweli? Nani hiyo? Hii hapa, hebu icheki. Chai. It is too much. Whoever is controlling this, it is too much. Kwani wewe unamjua? Alitoka kanisani kwangu na akaenda kukunywa. Huyo ni kichwa gumu. Na sasa kitu gani kinamsumbua mpaka akunywe pombe hivyo? Ako na pepo, kitu kinamsumbua sana. Na alianza mwaka gani? Akiwa shule. Na inaonekana unamjua vizuri sana. Huyu ni wakule kwetu. Ndio maana huko kwenu mmegoroka wote.